So you're a teacher? I am a teacher. Hey, Chinaman! And I'm here to show you yellow bitches the taste of real combat. Fight me! Cowards! That's that! 够了。 <laughs> 是不是应该用中国武术去改变外国人对我们华人的偏见？我哋系咪应该用中国武术？ 去改變外國人對我哋華人嘅偏見。